Oh, will be right. Mati. be right. اقدر اختار لك؟ في بخوره Wait. Watch out. Enemies ahead. تعالوا اثنين وواحد ما ادري والله ان شاء الله بس بكون اربعه اه اه لا لا اثنين واحد صراحة صراحة صراحة يصير شكلهم جايين جايين جايين جايين جايين عليك التيم الاول راح باقي الثاني ورانا في عربيه ثانيه واحد منهم نوك عاش عبد الله استنى استنى بهيل يلا ابلع يا ابن اللعيبه هذا يلا ابلع ابلع يا تحالف ابلع ابلع تحالف ابلع ابلع ابلع ابلع ابلع ابلع ابلع ابلع ابلع ابلع ابلع push push معي push معي push معي push معي يا صلاح فين فوق هو؟ ايه فوق فوق فوق وراك يا رمو لك نيد على مولوتوف push push حطيها واحد بالنيد push push بس سريع فوق ايه فوق يمين واحد يمين الثاني ما قوموا اه اه يا ابن ال انت نايم لا ده مش نايم ده ماسك اللو اصحى كده بدي طلقه head shot اثنين منهم اثنين اه بدي واحد منهم طلقه head shot آه يا اسطى طلع منه دم ما اتحسبش يا اسطى ايه الخرا ده واحد مني واحد منهم بدي هيك خلينا ننزل تحت شوي الزوم ولا عندنا ولا عندهم كمان بعيد عبيط واحد نوك يلا بينا يابا رميت نيد عندهم وانا برضه سموك إيه إيه إيه نايس وقت أنا عراقي ماشي بشير هنا ولا بوش بوش عليهم بوش بوش بوش واحد طايح في رجل هو في رجل عندي اوه تعالوا تعالوا رقم 14 في ناس عندنا اهو الواد طالع ايوه واحد طالع لا مظبوط مظبوط جالك يجي صح يا ياسين بس في واحد جاي في واحد جاي انا اخبى اكبرك اكبرك ما عليك ايه اللي فردي ده؟ ايه في في هيا هيا لا طيب koydum. Yardım et.